फ्रेशर्स फ्रेशर्स फ्रेशर्स वीकेंड की पूल पार्टी पे एंट्री चाहिए तो रैगिंग एग्जाम में पास होना होगा ओ, बेचारे फ्रेशर्स सब चिकन्स की तरह पीले पीले पड़ गए यो चश्मिश fresher first day of college hot senior से प्यार हो गया अब बस उसे पटाना बाकी है come on show us how it's done शू स्पैम पीछे पागल है रुके ना रुके ये दिल मेरा chocolate fresher you chocolate fresher all this जोया छे स्टफ मतलब क्या है आंखों को बंद कर जब तुमको देखा जो तुम हो उससे भी प्यारा देखा पास तू फ्रेशर जब चांस मिलता है ऐसे पकड़ लेती हो do you like me actually yes good because I think you really really cute